我々盛岡からお邪魔してるんですけれども盛岡には三叉取振興協議会というのがございまして18団体ございます、えー、その中で大宮本宮地区盛岡市大宮であるんですけどその名前を取りまして大宮三叉取で皆様ご存知のように原慶さんの生まれた土地でもございますで我々も盛岡市そして県のですね え無形文化財を23年に受賞している、え団体でございますそれで今日はですね、えー、思う存分ここ大宮宿の花々しい踊りを3曲続けて踊っていただきたいと思いますこの様子を見ないと私もよく分かりませんので見ながら読ませていただきますけども ところで大宮純クをご披露させていただきます